келсе тәнің бүгілген добаға түспей басылмас Ойдағы қаның жүгірген ойдағы қаның жүгірген ей сақадай сай болып ақтаңнан көзінде ойнап от жанған айтқанын қылмай дәлелдеп айтқан ба жігіт көкпардан ей қамба жігіт Асаулар асаулармен арпалыспай жан берісіп жан алыспай жонарқадан тер ағызбай шапқан көкпар ма жоқ қайғар батын басқан тоқ аяғы батылмастан шаппайды далып алқынбастан шапқан көкпар ма менісі бір деген мақтауды тыңда марқайып мақтауға әркез болайық салулармен арпалыспай жан берісіп жан алыспай жонарқадан тер ағызбай шапқан көкпар ма шоқтайғар атын қызға оқтай ағып атылмастан шаппай балқын бастан шапқан көкпар ма шапқан көкпар ма жанын берісіп жан алыспай жонарқадан тер ағызбай шапқан көкпар ма шаптай қарып атын қызған оқ таяғы батылмастан шаппайталы балқын бастан шапқан көкпар ма шапқан көкпар ма осы тәрбие мен білімнің күші дарыған әдемі аяулы отбасында тоғыз жолдың торабы үзілмейтін қонағы дегенде құттарған керемет жерде мынау наурыздың түсінде жер ананың оянып айналамыздың гүлденіп түрленіп жатқан тұста осы ат жаптырып елдің басын қосып батасын алайық деп жатырған елге мәшһүр шайқы бастан шайхан қажы ағамыздың әулетіндегі қуаныш той құтты қайырлы болсын ардақты ағайын келген қонақтарға жұғысты болсын мына жан жақта жүрген қонақтарды атбегілерді меймандарды мынау шартақтың Э, мынау э, киіз үйдің жанына дастарханның басына шақырамыз ардақты ағайын келіңіздер мына дастархан даладай бала көңіл дала мінез осы қонақ келсе құрақ ішіп қойын сойып қымызын ұсынып қоятын қашанда есігі ашық төрі жазық дастарханы жайыру тұратын міне орталарыңыздағы есімі елге мәшһүр болған мырзалығы биік мейірімі мол шайхыбастан әкеміздің әулетінің жайылған дастарханы тұр баршаңыз дастархан басына шақырамыз ардақты ағайын осы ақсақалдардың алдыңғысы жүз жасқа санаулы сәт күндері қалған осы дұғадар тәңір қолдап дәулет тіккен үлкен отбасының иесі бүгінгі таңда елдің әулеттің алтын тамыр темір қазығына айналған шер ақсақалдан бата сұраймыз аржан ағай жоқ жоқ жоқ атамыз тоқсан бірдегі ә, құрметті көпшілік бүгінгі бәріміздің бас қосып отырғанымызға себепкер мынау қажы ініміз қанша халқына ағайын туғаны дегендей қызмет істеп әйтеуір тәуір жігіттер болса жамауымызды жамап жасқап жүрсе елде тозбайды жерде тозбайды ғой рахмет айналайын мынау ана халықтың ортасына мешіт салып алланың үйі ғой мешіт енді сол үшін соған бүгін үлкен кейін құран оқыту деген үлкен дастархан жайып отыр алауымен он сегіз мың ғаламды жаратушы алланың мешітіміз азанды болсын халқымыз қазанды болсын түндерің тыныш болсын бәрің үйлерің орыс береке қонсын қазақтың келіндері есті болсын ұлдары сесті болсын балдары қуаныш немерелеріміз жұбанша кесін. соның арқасында отырған орындарың осындай төр болсын елімізге ынтымақ бірлік болсын егемендігіміз мәңгі қазақ атымыз жойылмасын тойларың тойласып аман есен тарап тойдан кенде болмасын қазағым аумин аллаху акбар Bata ver. Siz artık olmuyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel Allah. Başımızı ayetlenecek, kavga ediyor. Kazanın, kazak yeri, amın bozun, yeramın шешежан болсын қазір көрген той болсын болсын осы облысымызға күллі қазаққа есімі белгілі дұға дарыған асыл дініміздің алға тартып жүрген ардақты ағамыз бегайдар لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي هو الرحمن الرحيم هو الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرك الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض ما وهو العزيز الحكيم مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم аллах тағала осы оқылған қасиетті құраннан хасыл болған сауапты күллі мұъминина мұъминат мүслимина мүслимат пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әмин деп қол жайып отқан осы бір әрбір жамағат әрбірлеріңіздің бұл дүниеден өткен марқұм болған ата баба туған туысқан осы бір үлкен дастарханымызға себепкер болып жатқан бастан қажы көкеміз бастаған оның ұрпақтары әулетінің барлығы осындай бір жақсылыққа жанастырып үлкен ел жұртқа ас беріп халықтың батасын алып жатқан осы бір азаматтардың барлығына алла тағала ұзақ ғұмыр жас беріп алла рызық несібелерін кең қылып алла тіл көзден сақтап алла жақсылығына жанастыра берсін алла тағала бүгінгі рамазан айының қарсаңында шағабан айының соңында шынайы риясыз иә алла саған жалбарынып жасаған дұғаларымызды қабыл кейсін. алла тағала сапарда жүруші қаншама бауырларымыз сапарларын оң қылып қаншама ауру сырқат кісілер болса дерттеріне шипа беріп қаншама мұқтаж кісілер болса алла әжетін шығарып осындай әдемі отанымызға алла тыныштық беріп Allah бейбітшілік қылсын той той қыла берсін әмин алла бермесең сап боласың дегендей бұл қазақтың мырзалығы мәрттігі осы мейірімі мол мырзалығы биік осы ардақты ағалардың ішіндегі жоталасы шайран көкемізге басынан бақ кетпесін деп бөрік шуақты жүрсін деп жапан жауып жатыр қол жауып қуанышқа ортақ болуға болады адап ағайындар ал енді замандасы бауыры бағынан бауырды да қалыс қалдырмай осы жігіттердің ішіндегі жобамыз ғой осы елдегі болып жатқан дүниелердің басы қасынан табылып жүретін осы біреуді жақсы көрсе жанын беріп қоятын барлық бауыржан дәуірді мырзалардың сағылған есімдері естіліп аттары аталып жүрген дәуірде әлем клубы чемпионы жүлдегері дархан бауырымызға жәдігер бауырымызға арнайы той иелерінің атынан алғыс айтамыз